semakin lagi keluarga Jema udah ada ya ada perwakilan perwakilan perwakilan ketiga tuh makanya pada anak-anak cucu mantu kami yang saya sayangi alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama itu tidak lepas dari atas izin Allah Amin. Yang mana Allah telah memberikan nikmat bermacam-macam nikmat di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki. Untuk itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadiran Selamat Salawat salam kita sanjung